मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल कैसे कैसे बोल बोल रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यह सामने आया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अब दिग्विजय सिंह का नाम ले लिया इसलिए अब उनको नहाना पड़ेगा उन्होंने कहा कि देश में हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने वाले सूत्रधार दिग्विजय सिंह हैं अब मैंने उनका नाम ले लिया है अब नहाना पड़ेगा आतंकवाद को सम्मान देने का काम करने वाले आज हिंदुत्व का मुखौटा लगाकर आपसे वोट मांगने आएंगे इन्हें पहचानने में गलती मत कर देना उन्होंने भोपाल की चुनावी सभा में कहा कि देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी पूरी तरह से भूमिका निभा रहे हैं वो सुबह